在 OneNote 群组中，老师可以视进度需求或是课程类别，加入许多不同的任务，让同学来完成。老师更可以透过任务进度的学习，了解每位同学学习情形。选按每个测验教材，可以看到同学回答的统计情形与详细的回答内容。 选按每位同学的名字，可以看到他在这个任务中所有问题的回答情形。对于表现优良的同学，老师也可以透过奖励的方式给予几点。